Всем привет! Сегодня я сделаю обзор э, на видео, ну не обзор на видео, а обзор на вертолет на пульте управления, на радиоуправление. Модель CPL 995i. Э, это мое первое видео, я еще буду делать множество, ну не знаю, множится или нет, это как у меня фантазия хватит. Вообще я не серьезный человек, я буду снимать всякие смешные, там, ну мне пофиг, я лузер, как вы меня будете обзывать, сам главное, я делаю видео, и я рад, мне все, ну, сколько мне вам не обязательно знать. Вот он, сам вертолет. Правда, он у меня чуть пострадал уже, вот. Уже починился? Не, вот он, отвалился вот эта часть. Ну, я починю. Да, вот так вот. Э, для него, к нему, точнее, э, предлагается вот такой вот маячок. Да, он подключается к любому смартфону или айфону, ну, чтобы он был на андроиде, и управляется э, с телефоном. Также к нему, ну, это обязательно, пульт управления. Ну, он выглядит так некорректно, но все-таки самолет с ним летает. Для него батарейки пальчиковые, вот. Ну, я думаю, вы все знаете, какие они, как они выглядят, но я вам покажу пальчиковые. Вот, пальчиковые. Так. А, самолет можно заряжать как от компьютера, так и от самого пульта. Вот USB для зарядки от компьютера. И в пульте на заднем вот такая сдвигается. Блин, недавно же заряжал. <clears throat> Вот, короче, да. О, черт, у меня крышка отвалилась. Но потом чиню. Вот. Э, винты у него достаточно крепкие. Он у меня уже неоднократно раз падал для ну, питание и включить его, вот внизу находится, вот я могу включить, тут такой впереди фонарик, питание здесь, да, ну вот я даже могу, у меня, наверное, разряжен, конечно, где, где, где, где, смогу чуть-чуть. Ой, я боюсь, ой, как я боюсь, о, маленький фрагментик. Он у меня рабочий. Летает, правда, плохо, что у него вот задний винт служит для того, чтобы летать вперед-назад. То есть, когда он дует вниз, он летит вперед. И так, когда он, ну, вот, совсем чуть-чуть даже разряжается, все равно он ну, как бы не очень хорошо летает вперед-назад. Сейчас обычно делают поворот винтов, а не сзади такой винт. И наоборот делают сзади винт не вот так, а вот так, и он уже управляет вот так вот. Ну, чтобы он по вертикали, ну, какой вертикаль, ну, короче, забейте. Всем спасибо за просмотр, с вами был Слава, Вячеслав, Евстифеев. Э спасибо, пока, ставьте большой палец вверх, я еще буду делать свои видео. Пока.